Блядь! А ты меня не видишь, что ли? Лох ебаный, попущенный, хуеплет. <laughs> Ебать! amigo. Oi, follow that bro, follow that guy, follow that guy. Bazooka, blad! this fucker, man. Please. Yeah, in eh, please. Please help me get him. Oh. Блять, ну ты попуск, конечно, блять. Попуск! Пропуск! Ты вообще ебать играть не умеешь, ты бот кончен. пиздатень. Все, пиздец тебе, тюрьма. Пошел нахуй, даун ебаный, ебал. Блядь, пидорасы, сука, блядь.